de moça bonzinha. Eu agradeço. Eu conduzo. Dada? Agora não é de crânio. Dada, crânio. Hã? Eu conduzo. Falando de cabezinho. Eu estou realizando. Né? Quatro vezes. وأجل الصدق الربع نقل يا سلام على الكلام ايش ايدي هذه اللهم عدت يا صاحبة الصوت الرخيص حبنا كان عظيما مرة وطوينا قصة الحب العظيم أتقولين أنا آسفة بعدما ألقيت حبي في الجحيم لم أعد أخدع يا سيدتي لم أعد أخدع يا سيدتي بالحديث الحلو يا الصوت الصوتي Thank you. مسافر وقليل صاحبي رسمي لعصافير الكرون كلمة في علو باردة وعمرت فوق النجوم لا إله إلا purpose بسيطة كان وجيا مفضلا ووجها بسيطا كان وجهيا مفضلا Thank <laughs> you. ka afraaqi عاشق صوتا ليس يسمع صوته والأغرى خجولا كان يخشى المقبل فأين مضت كالعلابة كلها وكيف مضى الماضي وكيف تبدل وجه النبي قد عرفت ولا حسنك حسن النبي كان المبين بدائيا وجبنا مكحلا أيمكن أن تبدا الملكة هكذا طلا من بدائيا وجبنا مكحلا يمكن أن يغتال حسنك نلتها أن تصبح خمر الكلمة حملا تنوع يداها بأساور يداها فلا تشعر ليل الأشقة هرة وجودية ليست تهير تخيلا كنت يا صديقتي وقد كنت أيام البساطة وقد كنت أيام البساطة thank you فكل عامين ينبع طيبة يا قضية يا قضائية مرسلة وردن كضرائد كضرائد قناديل صابيا حبا كأبراقي أبراقي الأصابي أولا Thank you. أطرافك البيضاء كانت حمائما ترش ترشرش هرجا حيث طارت ترشرش هرجا حيث طارت تحشي التعصر في فضة الشارع وانت على صدري يا حومي والغلام لا وجهك الوجه الذي قد علمته ولا حسنك حسن كان موجود لها جبنا مطحنة يمكن أن تغدى الملكة كلا طلا من بدايا وجبنا مكحلا يمكن أن نغتال حسنك نبتها أن تصبح الخمر كلمة حمرة جارية تناء يداها لتساؤل يداها فلا تجري حجرها مسترد بليل الأشقة هرة وجودية ليست تهر تخيلات كنت يا صديقتي فقد كنت أيام البساطة وقد كنت أيام البساطة والجمال Dharma بندمر ما بدا أمني أرجو ما قدروا لا بندم لا أعرف أعرف Yeah. لطفه سبحانه لطفه بعطفة بر فالكريم له عطف عسى من لطيف الصنع ربنا رحمة ندانا من شفاه الأهل والصحب عسى يأتي به الله عاجلا يسر به الملهوف ويعمه الكفور وسال غريب الدار تدبير رأفة وبر من الباري بالبارئ العيش مسابحة فردية فردية لا تنقضي الحاجات والشمل يلتف فإني والشكوى إلى الله كالذي وما نفسه في لجة عوشها صفوفا من محن الأيام قلبي معذب روحي قبل حتف الفناء ومن فرقة الأحباب قلبي مقسم ولكن مثلي ما لكن مثلي يلخر الصبر للأسى وإن أبت الأحزان والأمر الغرف وإن الأرض ما الله لي ولو عبدت على حرف لا جرى بي الحرف ولم ولم ابن حسن الظن في سيدي على شفا شوفها ربي الشوف على شوف هال فينهار وأولادها موصولة بشجاعي ما أردت منزلنا قد نرى حجرة كانت بها أمي تمد مساري قد يأتي مئة رصعت من والبركة الذهبية الإنشاد قد ما شوفوا أن تكون ودمشق أين تكون قلت ترى إنها في شعرك المنساب في وجهك عربي بالثار الذي ما زال مختزنا شموس بلادي في طيب جناتي حبيبي وذرها في من بالريحان في الكبادي سارت معي الشغل سارت معي الشغل الهزخل سنابل تركت بغير حصاد تعلق القرط الطويل بجيدها من الشموع ليلة مشيت من الطفل خلف دليلتي ورأي التاريخ قام رمادي والسخافات المطر على جدرانها أمجادي أمجادها ومسحت جرحا نازبا ومسحت جرحا ذانيا بفؤادي يا والدتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي بها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بحضر رشيدي Thank you. مع بعض القدر حتى الجار والدار وردت مانيراته بصفاته فلم يعتمد عقل المحب كار جل جلاله عيانا تعالهم بالعيب جل جلاله لم يدرك يدركه يدركه سمع وابصار العقل العقل والعقل لاهي ويغلاله في برزخ البحثية جدبار يا همام الفكر ادراك لا تهتعرف عليه وافكاره مكلف يحيط كيف مقدار حده وليس له بالكيف حد مقدار وإن أحيط يحيط الصحيح